L'amour mon bon Dieu plus grand, passé toute l'or. C'est lui qui sauve, malgré pas bon. Li dans malheur, li prend pitié. Jésus m'a la vie c'est grâce à vous. Alléluia. L'amour bon Dieu plus grand. Passez toute l'or. C'est lui qui sauve malgré ma bon. Les web normal les prend pitié. Jésus gen la vie, Se grasa ou, De peche api, Li pardonne, Peche m demare, Aleluya! Ouye! Pat kontane, Li pardonne, la moi Seigneur Jésus Moi pas de j'en comprends Si me en danger Si en danger Mais l'officier moi Mais l'officier Pour me comprendre C'est seulement lui-même C'est ça lui Qui baille la vie Qui paye la vie Si pat obè il, mwen tap mou yi, li pat mèm vle mèm. Te mèpri zèl, te rezistè ak jesu yopil. Te rezistè ak jesu yopil. Mè mi karese mò, li karese mò, li palavem, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tout, tout, tout sauveur, moi Tout, tout sauveur. sauve, amenem. Kounye même Kote ou vle. Kote ou vous Ma ou. Ma obéi. tu. tu. S'il Alléluia. Soldats de bataille. Pas de Pas de Son guerrier. Son Son La Regardez, regardez, regardez. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Dans mon campé, dans mon campé. Ou même qui campé. Si elle m'a pas sous bluff, campé. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Si elle m'a pas sous Amen. Son bataille est et son guerre. Pendant que je ferme. Amen. Alléluia. Amen, amen. Oh, oh. L'amour, bon Dieu, plus grand. Passez toute l'autre. Passez. C'est lui qui sauve. C'est lui qui sauve malgré pas bon. Malgré pas bon. malheur. Ni pas non malheur. Ni propre Dieu. Ni propre de la vie. Les mon qui là. C'est souvenir de mon là. C'est grâce à vous. C'est grâce à vous. Tes péchés. Les pardonnez Péché te marre. Péché te marre. Mais égale, elle a oublié ça. Elle a oublié. Mais pas condamné. Mais pas condamné. Lui pas pitié, lui très patient. Son bon Dieu patient. À la même À la même Seigneur Jésus. Seigneur. Je ne peux pas Si Si tu es si te danger si Sip an danje Men louvri à moi. Mais à moi Tu seulement lui-même. comprendre. C'est seulement lui-même la vie Si pas la vie. pas si pas tomber Moi t'as mouru Moi t'as mouru Moi pas même voulais même Moi pas même voulais même T'es méprisé T'es méprisé T'es résisté à Jésus en pile T'es résisté à Jésus en pile Mais lui caresse moi moi pas la même. joue pas la même. joue patience li. joue la patience li. Te fais moi clair. Alléluia. Senti moi mais tout. Avec tout cœur on dit ça. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Mais porte offrande tout comme baou. Amen. Tout comme baou. ouais, maman. Pas maman. Ouais, ouais, maman. papa. Pas papa. Ouais, Papa? madame. Ouais, pas ouais, Papa? petite. Pas petite. Soldat non bataille. Soldat non bataille. Pas de famille. Pas de famille. Jésus connaît vous. Jésus.